gledaj me sad Kidat ću jako na sceni i neću odustati Vodim tu igru ko pogba Bolje da prestaneš odmah te muške mi kuhati Snime kad vidim dramu al volite iste Jer znate da tu su vam parice Umjesto toga da pratite scenu Bolje bi bilo da pratite matrice Bucket squad Levitiram na sceni već četiri godine Bucket squad Nećete slušit me nikada tako da odbite Bucket squad Klonio pogrešnih ljudi sam potezi pravi Bucket squad Uživam sada na tronu sa krunom na glavi počinje upgrade Bake na scenu je došao i počinje buka Sa 15 sam uspješan hate komentari Al vidim dok ti kaže trese se ruka Neću da slušam priče Instagram grmi mi poslovi ponude Ne čujem nikog od zvonjave Nećeš me dobiti jer sponzori zovu me Solo zarađujem, sam sebi kupujem Pravim taj kontent i borim se Family friendly, znate i sami da lijepa reč na vrata otvorit će Četvrtu godinu nasljedni hoće kopirat Al kidamo klonove Nemoj da pratim Pratiš mi korake, mojite, te i imamo dronove Bake squad, levitiram nasilni već četiri godine Bake squad, nećete slušat me nikada tako da odbite Bake squad, klonio pogrešni ljudi se poteze pravi Bake squad, uživam sada na tronu sa krunom na glavi ovdje dominiram flexem jako je znam da to mogu Nikada neću da stanem i znam da bi voljeli vidjet me dole na podu Al vas pitan tako da poštujem svakoga neću da pijem te niti ismijavam Scena je moja, lirički kidam vas nisam ni počeo tek se zagrijavam Tematika nula sa kaunter također pregledi padaju previš Vlastiti obraz ćeš krenuti odmah da praviš tu dramu na sceni Toliko ofirno kada sam počinio niste me shvatali ozbiljno sada kad i preglede Slušaš mi pjesmu i kažeš mi tu